عاملة ايه؟ كويسة؟ ماشي جايبة لي هدية ماشي طب هي فين؟ أغمض عيني ماشي فين الهدية؟ أكيد انتوا شايفين يا جماعة صح؟ أفتح؟ شوكولاتات كبريكا كبريكا قولوا انتوا شايفين من انهي ناحيه بس فعلا الهديه اللي هي جايبها لي كانت روعه جدا فطبعا <clears throat> آه، هنا الورقه اللي هيقيم فيها الشوكولاتات والقلم اختار اني قلم من دول طبعا في فيديو ماما كانت عامله المقلمه دي وحطيت فيه قلمي طبعا فده القلم اللي انا هقيم بيه يلا نبدا ايه طبعا انا آه، متحمسه جدا يعني أب... اكل الشوكولاته دي هي اسمها ايه كابريكا حلوه جميله جدا اه بتفتحش يا رب ما تتكسرش بس اتكسرت نصها هي دي النص اللي اتكسر مكتوب عليه كبريتة كيف بس سي بس هي ما فيهاش كريم من جوه ولا حاجه كلها شوكولاته فانا هقيم دلوقتي طبعا لسه في نص هنا كمان <clears throat> عاملة هنا الشوكولاتة الأولى هي بصراحة عشرة من عشرة لأنها مفيهاش كريمة مفيهاش أي حاجة فأنا بحب الشوكولاتة السادة يلا نيجي للي بعده طبعا دي وافل وافل كابريكا برضو كابريكا بس دي وافل عارفه بيقولوا اكسب هدايا ليه اكسب هدايا كتيرة من غلاف استنى الجائزة ابعت الكود <clears throat> هي الايام دي يعني بي بيعملوا هدايا على كام كتير <clears throat> بصوا من جوه بصراحة تسعة من عشرة وفي الكبريكة دي بصراحة برضو هي مليانة شوكولاتة بس فيها سنة فانيليا كده أو سنة كراميل ف في وافل تاني فينا واحدة كنا لسه ضايقين منها دلوقتي وواحدة اهي بس دي متكررة فمش هينفع ادوها مرتين فينا مورو con los muros. wow بصوا انا دي بقى هعملها اكشن شويه مم. مرة طعمها جميل جدا مم. طعمها معقول شوية بس والله شكلها جميل جدا <clears throat> مورو فيها كراميل فبالنسبة للكراميل تحفة جدا اقيمها ايه فبالنسبه ليا فيها الكراميل وانا بحب الكراميل جدا فاديتها عشرة من عشرة مارس <clears throat> والله شايفين الشوكولاتات مرمية جنب ازاي حرام صح <clears throat> نفس نفس مورو بالظبط مارسي نفس مورو بس شكلها رائع وقعت على الأرض مليتها كراميل لا دي بقى مارس احلى اكيد من مورو كتير <clears throat> فبالنسبة لشكلها والكراميل بتاعتها طازة جدا فأنا بجد هقيمها بصوا انتوا هتقولوا لي انت بتعملي واحد اتنين تلاتة اربعة ليه علشان على حسب الشوكولاتة اللي انا بدوقها ده ر... هي دي رقم كام عشان اعرف فاضل قد ايه على الشوكولاتة ايه تسعة من عشرة عشان هي مسكرة شوية كتير اديتها تسعة من عشرة <clears throat> حطينا شوكولاتتين مكررين برضو بس انا هدوق منهم واحده بس ايه ده هي مقرمشه هتقولوا لي مقرمشه ازاي مقرمشه علشان هي في بسكوت وشوكولاته مع بعض عشرة صفر من عشرة محبتهاش خالص <clears throat> وحشة جدا <clears throat> <clears throat> دريم ميلك بالبندق دريم ميلك بالبندق مش قادرة تتفتح ليه فتح من الناحية التانية مثلا هي لا دي بقى هاكلها كلها بعد الفيديو او قبل الفيديو او بصوا جواها بندق <clears throat> والله الشوكولاتات متكومة فوق بعضيها بصوا كده ازاي انا بدي لون اسود عشان ايه يكون واضح طعم السادس اللي هو الملك كابريكا هي بصراحة يعني الملك كابريكا كان طعمها جميل أنا أقرب بس الكرسي شوية الملك كابريكا كان طعمها جميل جدا فأنا هقيمها عشرة من عشرة ولا أقولك اللي هي دي ماشي اللي هي البتاع اللي معجبتنيش هقيمها أربعة من عشرة أحسن ولا أقول لكم عشان تعرفوا بس الحاجات اللي انا مقيماها ده رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم أربعة رقم خمسة رقم ستة <clears throat> يلا ندوق آخر حاجة وهي الشوكولاتة اللي أنا معرفش اسمها ولسه أول مرة أدوقها بصراحة جبت منها اتنين بصراحة يعني انا انا عجبتني مورو اوي مورو عجبتني جدا اسمها لكم تاني إيه. دي بقى مستوردة جدا يعني Где вот сюда, давай скоту шоколад. Я вот сюда, я могу скоту шоколад. Наш пошли. <coughs> Мейсен Дубарт. Без кожного шоколад. Без кожного шоколад. دي من قبل ما ادوقها انا فعلا دقتها اهو قطمت منها ف فعلا دي اقيمها رقم سبعة وهي كانت الأخيرة مية من مية بجد طعمها جميل جدا دي آخر واحدة طعمها كان جميل جدا <clears throat> فطبعا الشوكولاتات اللي انا حطيتها دي في هنا حاجات متكررة ما ما اتاكلتش فانا كده اتسلى معاكم شوية يعني الشوكولاتة دي طعمها جميل وكيوت كده ورفيعة وجميلة مم. دوسوا like و share و subscribe وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله و وبالنسبة للناس اللي بتتفرج عليا انا بحبهم جدا و ومورو انا بحبها جدا مارس بحبها جدا انا عايز اقيمها تاني بصراحه يعني عشرة من عشرة هي مارس دي كانت كده مش عارفه نسيت مش مشكله بقى ما تنسوا تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله بسلام